好，今天我们讲擂台战术的第一期啊，如何破解主拳选手？我要拿出多少年前的一段比赛录像啊？顾辉对阵克劳迪欧这场比赛啊，当时在比赛之前，我其实是看过对手的很多资料，包括他对白立帅和对闫西波啊，看比赛的状态是差不多一样的，往前这种推土机式的碾压方式，然后过程中呢拳法非常优秀，但是你要分清楚啊，主拳选手他是有不同的特点的，有的是擅长拳，拳比腿更常用，用的更好而已，但是腿也用的非常好。 但是克劳迪欧这选手，我其实可以告诉大家，你可以理解成，如果你爱好者的比赛中遇到一个拳特别猛的，那其实就是一个缩水版的克劳迪欧，因为克劳迪欧对腿部的防守是有漏洞的。你看延西波啊，输掉比赛前最后一回合的时候，其实克劳迪欧几个提膝防守提的非常位置不准，比如说低扫踢应该踢在膝盖外侧的位置吧，可能克劳迪欧踢得过高啊，导致踢到小腿的底部的位置，所以他踢膝防守不那么稳。所以我认为呢，他的腿是一个辅助进攻型，他对腿部的防守不好，也就意味着一个正家选手，他对自己右腿的防守一。 一定是不好的。我对顾辉的所有技术非常了解，他的后腿踢得非常准。很多人老说，哎，我这个腿力量是不是重？我跟你讲，你重不重是一个很其次的一件事儿，关键是是不是准。因为如果准的话，力量不大，打中这个穴位，这个人也是受不了的。你看顾辉那上去跟人拼拳会怎么样呢？没有意义，没有必要。我们战术的目的是以最少的消耗完成这场作战获胜。那顾辉的拳法的属性值可能九十分，克劳迪欧也是九十分，那俩人对拼，那我们是有翻船的可能性的。所以怎么做？要求顾辉这场比赛全。 都是辅助性的，就是两个主攻技术，很简单，反架，前腿的假动作，上步，嘣顶膝，后腿的膝法，还有拳的晃，后腿的低扫，去解决战斗啊，最终目的把对方踢拳啊，就是这个目的，TKO 对手。这个在赛前呢，我们也跟顾辉的教练，也是他的很好的朋友啊，韩莫威先生聊过。 这个这次他给顾辉呢布置了两个战术，一个就是这个换腿顶膝，另外一个就是扫踢对方的后腿的支撑腿。现在顾辉已经连续几次用这个后腿的变换变腿顶膝，已经顶住了对方。 听起来啊很容易的，但是我跟大家说，听我讲战术课的朋友啊，就是你千万不要认为这个技术在你身上一定适用。有一个非常重要的前提，就是你自己自身能力是否能执行这些战术，包括你的腿精准度、你的体能、你的速度这一系列是不是能执行。顾辉是可以执行，但是你可能换一个正价选手，我可能说 OK，哥们儿，咱换一方法吧，你换一方法打，这方法你执行不了，一你踢不准，二你踢不瘸的。所以凡是战术，你要针对自己的选手是什么水平、什么状态，还有对手是什么样子，两者。 者之间的一个分析，而不是单独去看对方是什么样的。观众看比赛也要理性啊，看的过程中你要看的是战术，你不要问说为什么我想让他拼拳，他就是不拼啊，因为很多时候都是战术。为啥我想让他踢腿，他就为什么不踢腿，他就只是拼拳，可能也是战术。最后啊，再强调一点，就是不是所有的对手你都是可以用战术去战胜的。 前提是什么呀？你要看看自己的选手是什么样的水平，跟他差距有多远。如果差距很大的话，而且对方是一个对战术极其善于变化的选手的话，你可能战术也会失效啊。只是战术提高我们的胜率，而不是百分之百的战胜对手。